come si toglie proprio zero bisogna scaldarlo tutto ai ai ai purtroppo non va questo bisogna tagliarlo purtroppo accidenti si toglie ok ok